Ola rapazada, hoxe imos ver o uso das maiúsculas no galego. Hai que escribir a primeira letra maiúscula nos seguintes casos. Ao comezo dun escrito e despois dun punto, da igual se é un punto seguido ou un punto e aparte. Por exemplo, xa estiven no colexo, punto. Agora estou na casa, esa A de agora vai en maiúscula. Os nomes propios de persoa, apelidos e alcumes. Breixo Martínez Pérez, o Tumbalobos. Sí, Tumbalobos tamén se escribe en maiúscula. Nomes propios de animais: Galileo e o meu gato. Nomes de rúas, barrios e lugares. Vivimos no Calvario, en Vigo, na rúa Portela. Tanto Calvario, o barrio, como a Vigo, cidade, na rúa Portela, levan os tres mayúscula. Nomes de países, autonomías, vilas e demais. BCRA forma parte da provincia de Lugo. España tamén estaría con E mayúscula. Portugal tamén tería a P mayúscula. Nomes de ríos, mares, océanos, montes, volcáns, illas etcétera. O Miño desemboca no Atlántico, o mar Cantábrico, o océano Atlántico, as illas Cíes, todos levarían a primeira maiúscula. Os nomes de empresas, comercios e marcas. Vou mercar un cas de laranxa ao campo. Nomes de institucións, asociacións ou equipos. O Celta xoga o domingo en Balaídos os títulos de libros, películas, obras de teatro, cadros e outras creacións artísticas. Ainda non liches Follas Novas? Follas Novas leva a primeira en mayúscula. Abreviaturas de formas de tratamento. A doutora Durán e o doutor Castro recibiron un premio moi prestixioso. En as siglas escríbense todas as letras con mayúsculas. A Unión Europea, UE, a ONU, Organización de Nacións Unidas, ou Paneduca a ONG que é unha organización non gubernamental. todas maiúsculas, non a primeira. Por último, que levanto en minúscula? Os nomes xenéricos xeográficos, país ou cidade. Non escribimos país en mayúscula nin cidade, somentes o nome do país ou da cidade. Por exemplo, o país España, país está en minúscula e España con mayúscula. Os xentilicios. En Galicia, con mayúscula, viven galegos, con minúscula, en Portugal, con mayúscula, viven portugueses, con minúscula. Os días da semana e os meses. Quedamos o 5 de marzo, que é martes, ambas minúsculas. Formas de tratamento sen abreviar. Podemos falta, falar da doutora Campos ou da doutora Campos pronunciámolo igual, pero se o vedes escrito, sabedes que o primeiro doutora va mayúscula porque está abreviado. Y por último, nomes de cargos, como alcaldesa o director. Colle agora lápiz y e papel ¿Ese que que traballemos las mayúsculas y e minúsculas, sigue este dictado. Estás listo o lista? ¡Comenzamos! Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao Nado en Rianxo o 29 de xaneiro de 1886 e finado no exilio en Buenos Aires, Arxentina, o 7 de xaneiro de 1950, foi un intelectual comprometido coa terra e co país. Na súa persoa reuníanse as facetas de narrador, ensaísta, dramaturgo, debuxante e político galego, chegando a ser a figura máis importante da cultura galega do século XX. Ademais, estudou medicina. Foi homenaxeado co segundo Día das Letras Galegas no ano 1964. En decembro de 2011, a Xunta de Galicia Declarou a súa obra como ben de interese cultural inmaterial. A Real Academia Galega de Belas Artes dedicoulle o Día das Artes Galegas 2016 polos extraordinarios méritos artísticos... da súa obra. Punto e final. Revisa agora o que tes escrito e nos vemos na próxima lección.